ਕੱਢੀਏ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਟਿੱਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੀ ਲੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੱਖ ਦੀ ਕੋ ਰੱਖੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇ ਯਾਰ